集体奏唱中华人民共和国国歌后，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。少先队员代表献唱歌曲《我们是共产主义接班人》。之后，在深情的献花曲中。 十八名礼兵抬起花篮，缓步走向人民英雄纪念碑。花篮摆放完成之后，习近平神情肃穆地走上前去，仔细整理花篮上的缎带。随后，习近平等党和国家领导人绕行人民英雄纪念碑一圈。